Yaani udongo umevaa kofia Gombo, unataka kunipika? Ah, ah sitaki kukupiga. Sasa hivi watoto wako shule, wewe unafanya nini nyumbani? Dadini venye tulikuwa mlifanya mtihani, nipee karatasi, nipee karatasi. Risa kara, nipee risa kara haraka. Tata kakiwe, dadisa unataka nikupe. Leta karatasi kwani kutoa Odongo karatasi ni kitabu. Ndio hii hapa. Sasa udongo gawake kuulize yaani unapata unapata hadi siari sufuri, kwani wewe ndugu ya shetani? Ndio sawa, kiniuliza nani alinyonga Judas, nitajibu nini? Udongo gawake ni Judas alinyongwa? Ni Judas alinyongwa udongo ama ni Yesu?